Buenas tardes, gracias por haberme recibido en su casa donde se encuentran. Vamos a hablar un poquitico hoy sobre la carga pública y antes que nada le habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración en los Estados Unidos y como siempre trato de educar a mi público con respecto a las novedades que hay en inmigración. Hace unos días el presidente Trump anunció nuevas medidas que en su aplicación va a limitar enormemente, sustancialmente, a los que van a poder calificar para la residencia permanente en este país. ¿De qué estoy hablando? lo que se llama carga pública, el public charge. Cuando uno aplica la residencia tiene que demostrar que él ya ella es alguien que aquí a mañana no va a representar deuda, amenaza hacia la economía de los Estados Unidos. En otras palabras, tiene que demostrar que uno no depende en ayuda económica del gobierno para poder mantenerse en los Estados Unidos. Por años, la manera de demostrar que la persona no iba a ser o no va a ser carga pública se aplicaba lo que se llama un affidavit de support y con el affidavit de support alguien prometía eh, que lo ellas se responsabilizaban de su propio bienestar en los Estados Unidos en el futuro. Al firmar esto y presentar esto, entonces era suficiente en los ojos de inmigración para demostrar que la persona no iba a representar deuda aquí a mañana a los Estados Unidos. Con estas nuevas medidas ya es cambiado totalmente este panorama. Ya no es suficiente simplemente aplicar a la residencia y presentar un affidavit de support. Ahora inmigración va a mirar a muchos factores para llegar a la determinación que usted no representa ser carga pública a este país. Su edad, su estado de salud, su ingreso, dónde vive usted, preguntan con respecto a la situación de los que están a su alrededor. Hay personas en su familia que están utilizando beneficios del gobierno, sellos de comida, Medicaid, Medicare, etc. Hay mucha confusión con respecto a esto. Si ha habido algún momento de requerer que ustedes sean representados por alguien, un abogado, que realmente sabe cómo representar a ustedes y mejorar su oportunidad de realmente lograr la residencia permanente en este país es en este momento. Cuando ellos miran a todos estos factores, inmigración tiene mucha amplitud, mucha descripción en decirles que usted representa ser carga pública a este país. Estamos hablando de personas que ganan más de lo que se llama el Poverty Guideline, que es lo que es algo determinado por los servicios del eh, gobierno americano en determinar lo que es la pobreza en este país. Ya no es suficiente ganar más que esa cantidad. Si usted es una persona que tiene 50 años o más, podría ser determinado por ese simple hecho de representar a alguien que aquí mañana representa carga pública para este país. Yo los invito que ustedes se comuniquen con nosotros llamando al número 305 446 8686 305 446 8686 pónganse en contacto, también ahí está manera de comunicarse con nosotros a través de las redes. Y esta ley anunciada hace unos días toma efectividad el 15 de octubre 2019. Sé que hay demandas que se han puesto esto en contra de ella, habrá, habrá que ver aquí mañana lo que deciden las cortes, pero es preocupante, es algo de cual hay que uno esto, estar al tanto y es importante que ustedes buscan a su mejor amigo, Eduardo Soto, y aquí estoy yo para ustedes. Muchísimas gracias.